Friedberg. Und Friedberg haben wir uns ausgewählt, weil ähm, es dort fast keine Regeln gibt oder gab in Hessen. Also Friedberg in Hessen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben uns gesagt, die nehmen Paare auf, also würden wir gerne dorthin fahren. Wir haben uns gesagt, die haben weniger Regeln und wir haben uns gesagt, die arbeiten mit Rückfällen perfekt, weil ich bin ja ein Rückfälliger. Ha, haben einen Antrag gestellt, beide, und äh, begründet, dass wir halt Bayern verlassen wollen wegen unseren sozialen Kontakten. Also haben wir sofort gekriegt, gar kein Problem. Dann war ich in Friedberg mit der Tina. Wir mussten dabei, äh, nee, <laughs> zuerst mussten wir auf Entgiftung, weil die gesagt haben, sie nehmen einen nur auf, wenn er frisch aus der Entgiftung kommt direkt dort abgeholt wird, mit dem Drogenberater in die Einrichtung gebracht wird. Also das muss gegeben sein. Es ist so fast überall, man muss zum Drogenberater hingebracht werden. Also habe ich gesagt, gut, okay, ich habe auch vorher entgiftet. Habe ja schon oft beschrieben, wie, wie ich das immer so äh, gemacht habe. In dem Fall haben wir kalt <laughs> entgiftet. Ich wollte, dass sie das nicht vergisst, wie hart das ist. Am dritten Tag dann äh, war alles Paletti, wir haben unsere Sachen gepackt, alles fertig gemacht, Wohnung fertig gemacht und sind äh, nach Hersching ins Krankenhaus in die Entgiftung. Die ganze Zeit aber hat mich mein Vermieter getriezt. Er wollte, dass ich aus der Wohnung rausgehe, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass ich an minderjährige Hasch verkauft hätte. Äh, und ich habe gesagt, da gibt es kein, äh, kein Urteil, was irgendwie äh, gültig ist. Von daher, nee, generell, es war ja wurscht. Mit dem auf jeden Fall habe ich da auch einen Stress gehabt. Jetzt waren wir da in der, in der Entgiftung in Hersching und die haben Fernseher oben an der Wand gehabt. Wir durften nicht auf dem Zimmer rauchen, haben heimlich geraucht, immer in, in dem Klo oben an diesem äh, Lüfter haben wir mal rausgeraucht zu zweit. Äh, ab und zu der Pfleger mit uns mal rausgegangen, damit wir draußen eine rauchen haben können. Ähm, Im Fernsehen lief äh, Love Parade. <laughs> da haben wir uns Love Parade angeschaut, wie die da in Berlin abfeiern auf E-Teile sind, wie die da, wir haben sie sofort gesehen, erkannt, boah, schau da hin, der ist auf Koks, der ist auf Speed, da, da, da, da, der hat hundertprozentig ist der drauf auch irgendwas. Das war ein Massending, ein Phänomen, weißt schon, und wir liegen da im geschissenen Krankenhaus in Hersching und die lassen uns nicht alleine Daten raus, weil sie Schiss haben, dass wir irgendwas nehmen. Dann kommen sie immer an mit irgendwelchen Tabletten, die man nehmen sollen. Und ich sage, nee, ich will das Zeug nicht. Irgendwelche Schmerztabletten, also Pillipalli, Scheißding, so nee, die will ich nicht. Dann haben sie ein paar Fragen gestellt, haben Urinkontrollen genommen, ja okay, wir sehen, ich habe gar keinen Entzug, warum nicht? Ja, ich habe da vorher draußen schon gezogen. Äh, ich muss aber vom Krankenhaus kommen. Ja, dann haben sie uns halt dann bescheinigt. Dann kam der Drogenberater und äh, ist mit uns da hingefahren. Dann sind wir mit einem Pärchen zusammen, die äh, auch aus dem Landkreis waren und auch drauf, die halt auch <laughs> zufällig da Therapie machen wollten. Mit denen haben wir uns gleich super verstanden auch. Ja, und dann kommen wir halt da an. Ich kam mit so einem Berliner auch aufs Zimmer. Der hat die ganze Arme kaputt gestochen gehabt. Muskeln alle über Löcher drin gehabt, äh, weil er intramuskulär gespritzt hat. Und dann ein paar Leute, die aus dem Ruhrpott da waren. Ähm, einer war aus Hamburg da. Da waren echt ein paar richtig nette Kerle dabei. Der aus Hamburg haben erzählt, ja, bei uns sehr günstig und bla. Aber keiner von meinen Leuten würde jemals nach Bayern fahren. Ich fahre jetzt dann bis nach Hessen, bis zur Landesgrenze, aber dann muss das abfallen. <laughs> Kann man sich schon denken, warum, oder? Weil es halt einfach einen größeren Hammer gibt für die geringeren Mengen. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, dass ich da meine Klamotten, äh, weiß ich nicht, fünfmal hintereinander waschen habe müssen. Weil in der Zeit, wo ich auf Entgiftung war, ist mir der Kühlschrank ausgelaufen, den habe ich nicht abgetaut. Und dummerweise ist das ganze Wasser im Gepäck unten rein und ist alles nass geworden. Und in der Zeit, wo ich auf Entgiftung war, ist das Ganze da drin halt verdunstet und stinkt ohne Ende. Die ganzen Klamotten haben halt ewig gestunken. Kennst du bestimmt Stockflecken, diesen Gestank. Boah, das kriegst du nicht mehr richtig raus, Alter. Und bis ich habe mir mal halt neue Sachen abkaufen können, das hat gedauert. Friedberg war so, du kommst da an, erst einmal Kontrolle. Das gab es bei Teltop halt nicht, aber da waren Ärzte, da waren Psychologen, da waren nur Fachpersonal. Und äh, die haben mich halt streng kontrolliert. Wenn der Verdacht da war, hast du Ringkontrolle abgeben müssen. Ohne Mu oder mehr ne, wurde sofort kontrolliert, nachgeschaut, ist was drin und wenn ja, dann musst du gehen. Aber nicht äh, nach Hause, sondern nur auf dein Zimmer. Und da ist jetzt erst eine Ausgangssperre, weil die dort mit den Leuten, mit ihren Rückfällen gearbeitet haben. Leider haben so ein paar Typen dann wieder ausnutzen müssen und haben halt da drin gedient. <laughs> und du hast den Schrank und hast so einen kleinen Safe und den Safe kannst du absperren. Frankfurt am Main ist aber spuckweite entfernt gewesen. Was glaubst du, was da abgegangen ist? Äh, die Leute haben alle nur einen Knast abgemacht. Aber also ein Großteil, nicht alle. Ich war ja wirklich freiwillig da, aber viele. Aber es war trotzdem, ein paar Mal haben sie das auch wieder sauber gekriegt da drin eigentlich ein guter Ansatz, weil man muss sich damit auseinandersetzen, warum man einen Rückfall gehabt hat. Das muss man auch bearbeiten, verarbeiten oder sogar drüber, drüber eine Therapie machen, wenn man schon anfällig ist dafür, um nach der Therapie in die Nachsorge zu gehen und die Nachsorge hilft dann auch nochmal den äh, Weg raus und dann ist eigentlich schon zu schaffen. Es ist zu schaffen. So, es ist aber so, dass... Äh, ja, ich war drei Monate ungefähr da, kommt ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Ja, ich muss da... Äh, und sie jetzt die Therapie machen, weil sie denken, sie müssen das ins Gefängnis... Äh, Pech, wir sagen Haftantritt dann und dann. So. Ich sehe, was mache ich denn jetzt? Also, jetzt habe ich drei Verhandlungen gehabt wegen einem demselben Geschiss und ich bin runter auf zwei Jahre, von vier bin ich runtergekommen auf zwei. Ja? Das ist alle drei Reststrafen, zwei Reststrafen habe ich auch noch gehabt. Und alles unter diesen zwei Jahren. Es wäre alles rückstellbar gewesen. Man sagt dieses A-Loch von Staranwalt. Da. Ah, Pech, Alter. Ich will, dass du ins Gefängnis gehst. Du sollst bestraft werden dafür, dass du Drogen genommen hast und dass du welche verkauft hast, damit du dir deinen Drogenkonsum finanzieren kannst. Wie so ein Wirt, der selber sauft und seinen Alkohol verkauft und säuft. Deswegen sollte ich bestraft werden. Drogen, äh, konsumgezogene Delikte Nichts davon war irgendwie, was du sagst, okay, er hat einen Reibach gemacht, die Sau, die müssen wir jetzt gescheit bestrafen, weil er hat äh, Unmengen an Geld verdient und die einer Terrororganisation weitergeben. Habe ich ja alles nicht gemacht. Ich habe kleine Mengen verkauft, damit ich immer meinen geschissenen Drogenkonsum habe finanzieren können. Immer noch besser, als wie alte Frauen Handtaschen wegreißen. Oder, äh, weiß ich nicht, Leute überfallen. Ja, was auch andere Leute machen oder gemacht haben. Es war halt nicht mein Ding, warum auch. Wenn es einfach geht. Das einzige Blöde ist <laughs> natürlich, dass man da äh, ja auch Steuer hinterzieht. Ne? Und dass uns einen erwischen, dass sie halt richtig arschlochmäßig draufkommen. Und dass dieses Verhalten, was, die Sachen, was ich da erlebt habe in Bayern, dass mich das auf jeden Fall davon abhält, jemals nochmal dahin zu fahren. Ich bleibe lieber in Berlin. Hier ist man noch frei. <laughs> weißt du? Da denkt man auch anders drüber mit der, mit der Unterstützung für einen Drogenabhängigen. Man sagt, okay, der braucht jetzt Hilfe, weil irgendwas stimmt mir, dann schauen wir mal genauer hin und dann gibt man halt die richtige Unterstützung und Staatshilfe dann passt das schon. Aber in München oder in Bayern ist das halt immer so, nein, du bist ja ein Verbrecher, du bist ja was Schlechtes, weil du das genommen hast. Das ist nicht wahr, ihr Idioten, wir sind nichts Schlechtes, bloß wenn wir uns für was anderes entschieden haben. Punkt. Und ohne eure blöden Repression, dann wäre man gar nicht so, dass man sich größere Mengen kauft. Aber dann hat man Angst, dass man so eine große Menge hat, weil es ist ja keine geringe Menge mehr und versucht die schnellstmöglich niederzumachen. Weißt du, das ist ein Blödsinn. Es wäre doch viel cooler, wenn man sagt, okay, das auch mal akzeptiert, ich hole meinen Monatsbedarf, der ist so und so hoch und ich hab den halt. Aber ich gebe davon nichts weiter, weil das ist ja meins. Und ich brauche das den ganzen Monat. Aber da muss man halt das einfach demjenigen mal eingestehen, dass man sich nicht jeden Tag eine eigene Konsumeinheit kauft, wie es manche über euch denken. Ja? So ist es nicht. Man kauft sich halt mehr, wenn das heißt, ist ja auch mein, mein, Rezept. Da steht ja auch nicht drauf, so und so für die Konsumeinheiten, sondern steht drauf 100 Gramm. Ja? Ich kaufe einen Monatsbedarf in der Apotheke. Ich hole mir da nicht jeden Tag so ein kleines Batschale. Das macht es ja mit den äh, Methadonabhängigen. Da müssen sich auch jeden Tag ihr Stammball holen, weil sie sich nicht für eine ganze Woche das mitnehmen dürfen. Manche Langjährige, die dürfen es dann. Es geht mit euch ab, hey. Ja, ich verstehe das schon, man muss sie an der Leine halten am Anfang. Aber nur am Anfang. Und dann kann man schon, wenn man Vertrauen aufgebaut hat, die Leute auch mal ein bisschen länger, dann können sie mal in den Urlaub fahren oder sowas. Und nicht, ich finde das schon hart, weißt du, wie man heutzutage noch mit den Leuten umgeht. Ja. Es ist kein selbstbestimmtes Leben. Kein, irgendwie ist es immer noch eine Abhängigkeit. Du bist halt nicht mehr abhängig von einem Dealer, sondern bist abhängig von einem Weißkittel. Und der weiße Kittel, der setzt sich auch unter Druck. Weißt du, das Bier trinken, dann es halt nichts. Klar, er muss dein Leben retten, verstehe ich schon, weißt du, aber du bist abhängig von dem scheiß ohne. Weißt du, wie da ein Zug ist? wie lange der dauert und wie fies der sein kann, wie sich der in die Knochen reingeht. Das sind keine drei Tage wie bei Heroin. Die sind nach drei Tagen ist das vorbei. Oder Kodin, hey, die sind wochenlang. Weißt, und dann mit der monatelang. Und stell dir mal vor, du fällst da so ein Programm raus. Weißt du, was für Angst, dass du die ganze Zeit im Nacken hast? Die Angst, aus diesem Programm rauszufallen. Dass du so richtig abhängig bist von dem Zeug, was du vielleicht mal einmal nicht gekriegt hast dann weißt du genau, wie das, wie das ist und was auf dich zukommt. Wenn der Arzt zu dir sagt, Alter, heute nicht. Ja. Und da gab es einen München, so einen Arzt, der hat das tatsächlich auch ausgenutzt. Äh, aber das ist eine andere Geschichte, das er anders machen können. Und dann haben sie dann auch weggesperrt, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob der immer noch Arzt <laughs> ist. Auf jeden Fall hat sich der gesund gestoßen mit Metadon. Das sage ich dir mit Kollegen. Aber den habe ich auch gekriegt, kurzzeitig Heracross. Wow. Und da bin ich heute meinem Cousin echt, echt dankbar. Helmut, falls du das siehst, danke schön, dass du mir damals äh, ein gutes Heroin verkauft hast. Weil hättest du das nicht getan, hätte ich mich nicht von diesem Methadon runterdosieren können um im Anschluss mich von zu dosieren und dann nur noch drei Krawall und Tschüssikowski. Ey, weißt du, was ich meine? Das fände ich viel besser, wenn man das so machen würde, statt mit Methadon runter zu, zu dosieren. Du kannst ja auch so einen warmen Entzug in deine Entgiftung machen mit Methadon. Ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren kann. Also ausschleichen mit dem Zeug so innerhalb von einer Woche oder zwei. Das kann ewig dauern. Geht mir nicht den Kopf rein, dass man das so macht ja nicht anders. Von Heroin wird es auch gehen. Von mir ist auch zum Trinken, wenn ich trinken muss. Auf den Düfter, weißt du, und dann ausschleichen, es geht viel schneller. Tja Leute, ich weiß, diese Themen sind nicht so, so toll und es geht, ist schon ganz schön trocken und so, aber ja, Repression ist nicht lustig. Wenn die Polizei die Tür eintritt, und du auf dem Boden liegst mit Handschellen auf dem Rücken und womöglich hast du einen Hund und du hörst einen Schuss, weil einer, weil einer deinen Hund erschießt, weil sie bei dir was vermuten und dann finden sie gar nichts. Das ist eigentlich, äh, Scheiße ist das. Weißt du, was ich meine? Sowas passiert bei uns hundertfach im Tag. Äh, in, der, in Deutschland hundertfach. Also am Tag wahrscheinlich nicht. Aber ja, immer damit an die Wahl ansteht, da meinen sie, sie müssten jetzt wieder die Repressionsschrauben andrehen. Eigentlich sollten sie froh sein, dass das Wahlvolk ruhig ist, wenn sie was haben. Weißt du? Aber du merkst es. Selbst ich krieg's mit. Wo ich nicht auf dem illegalen Markt einkaufe, wenn ich es nicht muss, dann würde ich das auch nicht machen. Ich hole mir in der Apotheke. Aber selbst ich krieg's mit. Bei mir kommen Anfragen dann plötzlich, ob ich vielleicht etwas aushelfen könnte, weil gerade irgendwie, ich muss halt dieser Abgang wieder weg, mein eigenes Zeug immer, aber das ist schon hardcore. Hey. Was bist du mein? Ich lese in der Zeitung, da haben wir irgendwo was erwischt und tatsächlich gibt es Leute, die dann plötzlich auf dem Trocknen sitzen. Ja. Berlin ist nicht anders als Bayern, was, das, was die Polizei angeht eigentlich und machen genau das Gleiche. Nur ist halt der Umgang danach, der Staatsanwalt und ein Richter ist halt anders. Ja. Deswegen bräuchte es eigentlich da mal ein Gleichgewicht mit einer Gesetzesänderung. Peace out.